Так як Надя герой України, вона тільки одна герой України, жінка, і вона заслуговує те, щоб їй дали достойну ділянку. Я хочу, є участок, мені подзвонили Голосівський район біля озера Лазерна 15. От я хочу, щоб ви той участок дали Наді, так як мені е, тут говорили. Київ раді, що Надя герой України, вона достойна, щоб їй дали ділянку там є каналізація, там є все. І от, пожалуйста, дайте це дівчата. Е, прошу вас повернути інваліди, багатодітні сім'ї, е, дворники і так далі деякі люди стоять по 30 років. Е, Та й вона там сидить 16 тисяч. І я повинен знаєте, взяти і дати дати ці квартири. Якщо б вони у мене були, я б всім би роздав би всім 65 їм питань не було. Але знаєте, я повинен як фокусник десь ці квартири взяти. За умови належної підтримки ці діти можуть.